ta didascalica hen to didascaleion to paida gogeion duo ho macetes he macetria tria ho he didascalos tessara ho pinax pente to bema he hedra didascalu hex ο γεωγραφικός χάρτες. 7. ο σπόγγος 8. κυμολία γε. 9. Χε χαρτίνε δέλτος. Το τετράδιον. 10. Το κρικοτόν γραμματέιον. Το κρικοτόν χαρτοφυλάκιον. 11. Το διδασκαλικόν βιβλίον. Doodeca, ho canoon. Tria to pileton grapheion Tessera caideca, ho stulografos diarcheas. Pentecaideca, ho molubdinos stylos To molubdo condulon. He molubdo Ho cuclo ho chroster molybdos hekaideka ho oxunter he xustra heptakaideka ho stylographos ho melanophoros octo kaideka ho scholikos elenchos ennea he aule tu didascaleiu. Eicosi. to artidion eicosi hen ho grafeion ton didascalon eicosi duo to glotikon ergaste erion